wanji nyewo happy birthday thank you mm. <laughs> webali nyewo webali mm, edda eh. webali mm. otuuse ku bwaka obumeka obwo obutono ah, <laughs> eh, nkuze nkuze eh, enough okuba nti nsobola okweyogerako nsobola nina ne family owezaayo ana mubumelwaki oyagala okulaba munamba numbers <laughs> gwe lwaki ngaozinsistingako tofaayo namba ntunuulira butunuulizi naye nooluusi nange ntera okwetya kubanga mba ntambulaawo nolaba omusajja omuzeeyi n'agamba nti nti owaayi nakulaba tukyali baana bato ekyo ki <laughs> mm. naye nga n'abazayi bakwekompa yalingako eh, okitegeera <laughs> so n'olwekyo hmm. ah, nkuze m hmm. old enough okay. e. Eh. kitoyogera myaka mbadde mbimanyi mubakyala bokka eki mbadde mbimanyi mubakyala be batayogera myaka mm-hmm. <laughs> nambaz ezo tezeetaaga nnyo kwogera naye kikulu hmm. ngera bondaba bwenti wenti mu entertainment kakati awo kibalirire baliriremu muntu omwango mm. asobola okukibalirira baliriramu awo <laughs> ngaontute speed <laughs> naye ontute speed mm. ndi ku flowa eri awo mm. ndi kufula watujeralikirira tujja jogera iyo ruwachi ngo insiste siganye eh, nze kubulya bulize nti ndi mukulu enough kakati bichi bwenyumiriza mu myaka gino njowezeza mukama bya kutusiza nchebaliza katonda bingi nyo nyo nyo nali simanyi nti nsobola kwituuka kwa bino naye ah, kwegamba nyinza okwogera nebi ebimu ndoza nyiza kubirabirabwerabizi naye nebaza katonda kubanga nfunyemu emikwano mingi nnyo mubulamu mhm. buno ah, bwentambudidde nfunyemu abaana nfunyemu ah, ntambudde eh, bingi nnyo ebikoze mu bulamu bwange byenkoze mm. mubulamu bwange buno kwegamba nebaza bwebaza katonda sitomanzi hmm. eh, nkyebaliza katonda kyonna kyonna kyantusizaako kakati wano bafudde nekusanzeewe ekusanzeewe rojjo tyogimanya kati bafudde bafudde ngimanyi kakati mm, kati yo pate yo sigitegeddeeko n'akamu n'akatono hmm. mikwano gyange barotarians bazze ne baŋŋamba nti tomanyi olwaleero nno kirabika tewagenda kubaawo pate hmm. mm, naye kati kyetuba tukola katukutwaleko samuwere tunyweyo kacyayi wetunamala okunywa kacyayi tunadde eka hmm. mm, olunaku tulube nga tulumalidde awo tugenze netusanyuka netunywa kacyayi tunyumye byetunyumiza kakati oluvanyuma nembaga nti kale katugendeeka nempulira muli nga abeeka sikoze justice okutuusa ndowooza ne ngamba ti naye omanyi lwaki kangende abeeka batwaleko out kati ganze ngamba nti batwaleko out oba tebambi tekisobose mm. ate nze siri muntu nyera wa pateza mm. sach so bwetubadde tuserengeta tugenda nyinza okulaba nga bakyuka bagenda tujjanga mu kifo kino gaga nti naye katujjigula ecupa ya ug tugende naye eka mm. tuyinza okutulaawo mu compound tuigire akati kwe kukyama ne bajja wano manyi tugenda kugula chupa ya uji ngenza okulaba surprise mm. abantu ngenza okulaba ngandaba ngenza okulaba mmwe ngenza okulaba nenga nti a ah! mm. bano abantu nga bategese nga bategese bambi so i was surprised uh, happily shocked mm. yes ngaki nange kinkutteko bambi mm. bandaza omukwano omuyitirivu nnyo ate nga nyinza okumula bwe nti nga ndaba abantu mikwano gyange abo kumpi ina sako mm. abantu abakuli okumpi mikwano gyo ddala ddala ne famire yo kwegamba kwegamba nempulira nga ate nga bebansanyukira mpulidde essanyu mpulidde at home mpulidde nga ndi at home mm. Mm. Mm. nokuwulira okulaba nti eh, abantu eh, bambi abantu bakwagala mm. yesmuzalapenina mutubuulire yaani omukyalo oyo mubulamu bwe omusinkana ddi yabadde aspearheadnze ah. <laughs> ya yaspearheadnze pat eno ah, yomuyita otya hmm? omuyita otya ze muyise penina gwe omuyita ali mukyala wange ebyo biri odi fashion di yelinya lyo muite waka eh oh we muite so odi fashion di no kakata ate nze nze no muita mami penny okay nze that is mami penny mm detero kumuita mm. na era <laughs> mama no abana okay mm mm-hmm. mujja mm -hmm. gyosinkana emyaka emeka gye mumaze ah. Eje walia. Gwe nkumanye bizigwe. Na ye cho tu twasisinkana katonda ya tusisinkanya. Ekyo kyo ye yakikola. Hmm. Ekyo kubiri. Ebanga tutambuzaako siinza kugamba nti gwanvu nnyo mm. naye liyinza okuba erimpimpi naye ate ku ekivuddemu n'ebigenda mu maaso ebibadde ebigendemu olabanga emyaka emingi hmm. eh, kyenfunyeemu n'ebintu byetu e, ebizze bijja hmm. mu kiseera ekyo hmm. eh, oyinza okulaba nga abamaze emyaka egwanvu ddala eh, because ali uh, very enterprising akoze kwegamba muzimbi mm. so Ah, ekyo nakyo nkyebaliza katonda ekyo mm. Mm. muzimbi akugaseeko kwegamba angaseeko kinene mm. biki byoyinza omwogerako ebirala ebyenkizo ekisinga kyenyeza kirawundinga app mugundi nti yange nemanyi siri musajja mwangu nnyo naye abadde mugumiikiriza ngumiikiriza nnyo agumikiriza gava nakwana eh, nedda naye ate mm. gava ayitawo kati kubanga kati alina samu bagenda waabeera naye samu bagenda tatuuka gava tatuuka dokita bosa mm. mm, naye ah, still naye alina weaknesses ze here and there naye yes as a human being naye asobodde bambi okukola ki okubigumiikiriza naabeera patient ati nabeera undestanding mm. eh, mu mbeera eyo hdifference weeri but h difference does not matter what matters most in a relationship is uh, how you handle your relationship n'engeri katonda gye mumuteekamu mu kiseera ekyo n'abaavanga bagaidinga yes that is what kyekisinga obukulu mm. age differences zino tezirina nnyo kyezikola mm. yes ovuddeyo mulwatu n'omutulaga mukyalawo nogamba eh, mukyalo baserebu temutera tulaga baagalwao tetutera mm. era eh, no of course nze saagala nnyo saagala nnyo okubireeta nnyo mugundi yange infact if i had a way nalibadde sikigira but of course It so happened that they surprised me with this uh, birthday and it so happened that mubaddewo and so on kati badde sisobola kuddaawo kugenga nti nti okay mm. let, let it be naye uh, i'm a person who always tries to uh, have a very private life saga nyo kuinvolvinga bintu ebyo kubanga biretamu bwe mujja scandals bwe bajjo ate bakujemize ate batandike kwegana then batandike okwogerako mm. kyovaolaba nti i always don't come out so much ku my private life mm. ne family okay. but kize kize mm. and i hope tekijja kugoinga father mm. kubanga saagala nnyo kibi nga kiri so loud wekityo mm, mm. bosa like any other man oze ofairinga out n'abakyala abasooka olowooza obuzibu bwavanga anti era the most important thing era kikyo which ate ono kyasobodde okugira nti mm. uh, the most important thing is uh, our life as artists si nyangu nnyo we don't have time for them tuba tuli mu shows tuli mu gundi and so on omuntu wataba mugumu mm. tasobola kugumikiriza kintu ngekyo mm. Eh, ate era nze actually sibanenya nakubanenya because omuntu yandiagadde going out naye olina olina okubeera ngaoli mu show oba oli mu rehearsals oba oli mu gundi practice banne alaba banne bagenda ne bagundi baabwe babagenda ku deaths and so on and so forth you don't give her that person omuntu okujjako nga alina that strong mind nga alina that strong mind nagamba nti nti okay i now understand uh, my man is an artist and this is the way he earns his living and the only time wabasobodde okcreatinga time eyo ill accept that nampayo akatime kabasobodde okumpayo mm. and so on naye kwegamba uh, naffe tukisusa naye nga that is the way we have to live mm. okusobola oku aninga eh, twewunyiza fauzia omula baana abakyala abamu baba tebagala karakitas tozanyanga gava oliyo mukyala gava buli omu abanemetalikeye Yes, kakati chiku. Nechi kuhisa chitiabu ejo ita kustreet singa bantu baku ita mwami wa Saragava. Kakati echo... Na bantu wa bakulaba. E, eh, twaiga okuchi okubera nacho. Mm-hmm. Omuntu mm -hmm. Omuntu mzungu gana to live with it. Nti uh, muli kakati nsanyu kwa sanyu se ningama nti nti. <clears throat> Munda ningama nti ye. Chitikeza nzanya chenkola nchizanya bulungi. Abantu nebabeda almost convinced. nti ddala ddala ddala tulina ka relationship naye nga obalekerayo kubanga ate omuntu omu oyinza omudisappointing ye kakati ekyo kyayagala kyatadde mutwe kyayagala okumanya kati omulekerayo kasite omanya ekituufu gwekituufu kyoliko mm. n'abeeka nga bamanyi kiki kituufu kyoliko ekyo oleka abantu edda nga abantu nga bamanyi okujja ne bampita diiki dick eri kati otwaza nyanga n'omugenzi mm, dick nga bampita dick kati dick nga yoli nze busa naye kati nnoomulekerayo n'oyitaba nogamba nti kyekyo kyekize kyamanyi eh, kyekize mugundi toyinda kutandika kumunyonyola ti kakati ati munange ate oli yegundi ate ono yegundi mm. mm. abakyala babaserebu abasinga tebakwatagana na mikwano gyabaserebu Mm, abakyala eh, i know anti kakati ezo qualities ezimu uh, mama penny zaalina mm. nti she learnt to ya understanding nagamba nti nti okay these are his friends mm. and uh, one bana abalala they are just acting bazanya buzanyi so <laughs> ekyo naaba nga akikkiriza kuba nga tulina emikwano mingi nnyo ekyo actually kyekimu era ekitulemesa abantu ne bajja for short time nebagagamba nti alina emikwano mingi nnyo kisusse kinsukiriddeko mm. bwekityo so atugambye muwaliwo basooka ne banyiiga nga bamanyi byaddala ne bamala ne bakkakkana eh, nakyo nakyo muli omu anti alina engeri gya handling obulamu hmm. eh, abamu basooka ne banyiiga eventual nakyandastanding hmm. awomu mukama amukwatako nakyandastandingirawo naga nti omwami wange zan artist bano azanya buzanyi nabo naye kino kiri bwekiti nebwekiti kyo sikisinziira tuwulidde ku mikolo nga tumaliriza tulina emikolo gyetuwulidde yeye emikolo mm. ah, kakati ebyo byonna ebyetwagala <laughs> bikwasa katonda because katonda yasobola okukimakinga happen so pray mm. as we also pray kibeerewo kijabeerawotusabiremu <laughs> akakialetus put it in prayers Eh, mwena mulina <laughs> ye katonda ye ajja kukiteeka mu kiseera kyakyo ekituufu eh. eh, ajja kukiteeka mukiseera mwe muli omu akyagaliza mm. banga era wulidde abantu nga bakyagaliza mm. muli omu alina ekiseera kye kyajja okukisabiramu kiba kijje kati kijje kati kijje kati katonda yo kakiteekawo ku kiseera kyakyo ekituufu kikyosuubiza mami peni era bugambo obusemba gyali hey, <laughs> eh, mami penny uh, webale byonna byonkoledde byna era byonkolera era tusaba katonda ayongere okutubeera wakati waffe okuba nti tweyongera mumaaso ate tusobole okuexeringa ate tubeere abantu abasobola ekyokulabirako aba eri abantu abalala mm. yes <clears throat> tusabe katonda atuyambe atubeere mu makkati ku nsonga eno abeere mu nsonga eno <laughs> katonda abeere mu nsonga eno eh, poza okuterabira njagala kkeyonakanakagundi eh, kayitewo eh, nti ku easter gyetuli nnyo easter holiday okuva nga musanvu good friday tubaleetedde power of money amaanyi g'ensimbi tugenda kuzireeta uh, ku friday saturday uh, easter sunday ne ku easter monday okay. eh, theatre labonita mumaka gaffe emitwalo esatu nemitwalo ena tubasaba mujje mujje tusanyuke tutaddemu nebirungo bingi nnyo isafamily show so mujje nefamily okay. yes okay. tweyanza nyo kale nyo namwe mwebale nyo kale